assalomu alaykum assalomu alaykum futbol 24 kanaliga xush kelibsiz agar bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz hoziroq bizga obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ying va bizning yangiliklarimizdan boxabar bo'ling bizning kanalimizning faoliyat haqida o'z fikr mulohazalaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring va like tugmasini bosishni ham unutmang agar tayyor bo'lsangiz biz boshladik Aleksandr Blesin Jenuva ustoziga aylandi. Jenuva matbuot xizmati yangi bosh murabbiy nomini e'lon qildi. Endi genualiklarni Ostenda va Leipzig yoshlar jamoasi sobiq ustozi Aleksandr Blesin boshqaradi. U bilan shartnoma 2024-yilning iyunigacha qadar tuzildi. Klub tizimida Davidi Ballardini va Rolando Maran ham qoldi. Eslatib o'tamiz, Jenuva yaqinda muvaffaqiyatsiz natijalardan so'ng Andrey Shevchenkoni iste'foga chiqargan edi. Aziz G'aniyev boshqa jamoaga o'tishga yaqin turibdi. Hamyurtimiz Birlashgan Arab Amirligining boshqa jamoasiga o'tishga yaqin turibdi deya xabar beradi matbuot xizmati. Aziz G'ani faoliyatini Birlashgan Arab Amirligining Shabab Al-Ahli jamoasida olib bormoqda. Hamyurtimiz o'tgan yil fevral oyida qattiq jarohat olib, ancha vaqt davolandi. Jarohatidan qutulgan G'aniyev klubi safida asta-sekin maydonga tusha boshladi, biroq Shabab Al-Ahli Azizni yetarlicha o'yin amaliyotga ega bo'lish uchun ijaraga bermoqchi. Qolaversa, jamoaga ikki futbolchi transfer qilingan. Aziz G'aniyev Birlashgan Arab Amirligining boshqa bir klubi Xavur Fakkanga mavsum oxiriga qadar ijaraga berilmoqda. Bu haqda arab nashrlari xabar bermoqda. Ushbu transfer tez orada e'lon qilinishi kutilmoqda. Fernandes Manchester United bilan shartnomani uzaytirish bo'yicha qachon muzokaralarni boshlashi ma'lum bo'ldi. Manchester United va yarim himoyachi Bruno Fernandes may oyida yangi mehnat shartnomasini muhokama qilishni boshlaydi. Bu haqda Britaniya matbuoti yozmoqda. Qayd etilishicha, Manchester United Fernandesga 2021-yilning kuzida yangi shartnoma taklif qilgan, biroq keyin futbolchi yangi shartnoma imzolashdan bosh tortgan. Bruno Fernandes joriy mavsumda Premier Ligada 20 ta o'yinda maydonga tushib, 7 gol va 5 ta gol uzatmaga mualliflik qildi. Masharipov jamoasi Arsenalga taklif bilan chiqdi. Saudiyaning al nassr klubi Arsenal hujumchisi Pierre-Emerick Aubameyang xizmatlariga qiziqish bildirmoqda. Klub londonliklar futbolchini 6.7 million funt sterlingga sotib olish majburiyati bilan ijara taklifi bilan chiqdi. Arsenal bu taklifga hozircha javob bermadi. klub futbolchini qishda transfer qilish imkoniyatini muhokama qilmoqda abamyang joriy mavsumda Premier ligada 14 ta o'yinda maydonga tushib 4 ta gol urdi va bitta gol uzatmani amalga oshirdi eslatib o'tamiz hozirda ham yurtimiz jaloliddin masharipov ham aynan al nassr jamoasi sharafini himoya qiladi men chelsidan ketmayman u oxirgacha kurashadi chelsi bosh murabbiyi tomas Tuchel shartnomasining oxirgi kunigacha klubda qolishini ma'lum qildi germaniyalik mutaxassis psjdan olib kelinganida unga qisqa muddatli shartnoma berilgan va bitim jamoa chempionlar ligasida g'olib chiqqandan keyin 2024 yilning yozgacha uzaytirilgandi 2024 yilning yarmigacha imzolangan shartnoma amalda ekan shu yerda birga bo'lishga harakat qilaylik Tarix bu klubda qolish juda murakkab ekanidan dalolat bermoqda, lekin men buni uddalashimga ishonaman. Hamma Chelsea ishlagan murabbiy natija ko'rsatish shartligini yaxshi biladi. Men o'sha natijalarni olib keladigan sharoitlarni yaratishga mas'uligimni chuqur his qilaman, dedi Thomas Tuchel. Ralf Rangnick Ronaldoga nima degan? Murabbiy javob berdi. Manchester United bosh murabbiyi Ralf Rangnick Angliya Premier Ligasi doirasidagi Brentfordga qarshi o'yindan so'ng 71-daqiqada zaxiraga olinganidan norozi bo'lgan hujumchi Cristiano Ronaldo bilan suhbat haqida gapirdi. Men unga aytdim, Cristiano, eshit, sen 36 yoshdasan va ajoyib formadasan, lekin bosh murabbiy bo'lsang, bunga bosh murabbiy ko'zi bilan qaraysan. Mening vazifam faqat jamoa va klub manfaatlarini ko'zlab qaror qabul qilish va umid qilamanki, u ham shunday fikrda, dedi Rangnick. rasman Ikrom Aliboy paxtakor futbolchisiga aylandi. Tajribali futbolchi chempion safini to'ldirdi. Yarim himoyachi Ikrom Aliboy paxtakor jamoasi bilan 1 yillik shartnomaga imzo chekdi. Bu haqda klub matbuot xizmati xabar berdi. Manbaning ma'lum qilishicha, Aliboyev erkin agent sifatida jamoaga ko'chib o'tdi va 1 yillik shartnoma imzoladi. 28 yoshli futbolchi Paxtakor futbol maktabi tarbiyalanuvchisi sanaladi va Aliboyev o'zining ilk jamoasiga qaytdi deb aytish mumkin. Ikrom hozirgacha Superligada 97 bellashuvda 11 ta gol muallifiga aylangan. 3 martadan O'zbekiston chempionati va kubiga, bir bor esa O'zbekiston Superkubigida g'olib bo'lgan. Tottenham jamoasi Roma futbolchisini sotib olishni mo'ljallamoqda. Tottenham klubi Roma jamoasi yarim himoyachisi Jordan Veretuni sotib olish borasida muzokaralar olib bormoqda. Tutto Sport nashri xabarga ko'ra, London klubi shu oyda kelishuvni amalga oshirish uchun jiddiy kirishgan. Qayd etilishicha, 28 yoshli fransiyalik futbolchiga taklif shporlar ustozi Antonio Conte va klub direktori Fabio Paratici tomonidan bildirilgan. O'z navbatida Roma yarim himoyasi Tangin Dombeliga qiziqish bildirmoqda.